shiga aljanna to da karshe yan aljanna za su yi godiya ga Allah za su yi hamdala innal ladzina amanu Allah ce kaga wanda suka yi imani wa amil sariya suka yi afuna na kwarai ya hadihim rabbuhum ubangijin su zai shirye da su bi imanihim sau bi imanin su Allah zai shirye da su saboda imani da suka yi Allah zai nuna musu saboda imanin suka yi ta jarimin ta da har abinda Allah zai shiryar da su ko Allah zai nuna musu je shiga ita ce aljanna wadda korama tana gudu karkashin garo fi jannatin na'im suna cikin aljanna ni'ima da'awan karshen maganar su karshen kiran su karshen addu'ar su su yan aljanna in ka ce kira duk karshen kiran da sa zuwa suna fiya a cikinta subhanaka allahumma sarkin sarauta ta bata gare ka Allah Wata wa tahiyyatuhum sannan gaiso su yan aljanna fiya a cikin aljanna salam salam salam wanda shine gaiso yan aljanna shi yasa manzo Allah ce afushi salam ku yawaita sallama ha, ta tahiyyatul malaika wa tahiyyatu ahli aljanna. domin gaisuwar mala'iku ce gaisuwar ɗan aljanna ce duk kowane lokaci idan ka gaba da batun ce mai assalamu alaikum ko da yanzu ko gaba da batun kuka sake gamu a mai sallama kamar yadda wasu sabu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da shi da wani bawan Allah ya suka tara wata itaciya sai ɗaya ba arewacin ta ɗaya ba sai kudin ta suka sake gaba sai ɗaya ce ɗaya salamu alaikum sai ya ce a ba tare muke da kai ya ce annabi ya ce yawan ta sallama wanda ita ce ta raba tsakanin mu ai mun rabu kuma yanzu gashi mun gabu eh to biyo ta salama wa akiru da'awahum karshen addu'ar su alhamdulillah ya ya tabbata ga Allah lillahi rabbil alamin ubangijin talibai da yace alhamdulillah da zai hadana da haza godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shirye da ni ko ya shirye da mu lihaza da wannan aiki gagari yabo ya tabbata ga Allah da ya shirye da mu ga wannan aiki gagari wa makunna na haka tiya ba mu kasance ba muna shiriwa laula an hadana ma ba dan Allah ya shirye da mu ba wallahi Allah in bi ba mu wato ka shiriwa duk irin mu'azzin da zai ba za ka shiriwa duk irin yadda za a ma wa'azi in ba Allah ba ba ka dogo Allah ba gamo da katar wala ba ka shi ba shi ne da Allah ne idan Allah ya ma muwafika ka shiru ya ka shiru amma in Allah bai ba ba muwafika a wuri ana wa'azi a kwana ana wa'azi sai ka ce wannan da wa'azi ba ba shi da yake yi saboda Allah bai ma ba gamo da katar Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ka salati bisa fiye yan halatta abduka wa rasuluka bawanka sannan manzanka duk sunan duniya babu sunan da manzan Allah ke zo kamar ka tabi Abdullahi duk wani sunan zaga manzan Allah manzan Allah ta yayi so ka tabi Abdullahi babu Allah al-ummi annabi al-ummi shine ba annabi wanda yake rukon uwa ko ka ce ba annabi wanda bai iya rubutu ba